kidogo vipi? Eh, Safi ya Fresh. Fresh kama kawa. Kama kawaida. Hivi, labda. Fresh. Eh, sasa ni bana nimeona nije leo. Aliponiambia kwamba nitakuwepo nyumbani leo, nikasema bora nije. Na ujio wangu ni juu haya masuala ya kuoa. Zingatia muda unazidi kwenda sasa hivi tangu ulipooa wewe ni muda mrefu sana, sasa hivi nasubiriwa mimi Lakini sasa yani, wajua hapa kwenye kuoa hapa pagumu kidogo, yani ah, unajua tena mabinti wa sasa hivi yani mpaka u, mpaka mtu unaweza ukampata ukaelewana naye vizuri mkawa mnapendana, lakini mwisho wa siku akawa aweza akaja kuwa ni, ni, ni mke ni sasa kwa wewe, yani nimependa vile ambavyo unaishi naishi na shemeji nini, sasa nataka unishauri, je, hapa mimi mke wa kuoa nitafute mimi au bora niwafuate wazazi niwaambie bana, nataka kuoa sasa hivi, nishajipanga kila kitu, mtafutie. Nimekuja kwa swala hilo hapo na ninahitaji ushauri kutoka kwako. Yaani kiukweli, dogo, ni wazo zuri sana ambalo ulilonifikiria, lakini sio kwamba nakukatisha tamaa au pengine na kutoa katika kwenye njia ambayo ya heri. Tayari kushajipanga, kujipanga, hilo swala halina shida swala lina shida. Yaani mimi nishajipanga na ndio maana nikasema ngoja nikufuate. Basi unajua kama tayari kushakuwa tayari, yaani basi shamaa Mwenyezi Mungu, mimi nitafuata kwanza na Imaza nitafuata pale, tutazungumza. Tukishamaliza kuzungumza, kwa hiyo tutakuja kupelekea yani, malaka, yani maneno yako yani kwamba tayari sisi tushakaa kitako, tushazungumza kwamba tayari tusifahamishe sehemu ambapo alipo twende, isipokuwa unajua kitu kama hicho yani kwanza yani na kuona kidume yani kwanza umekaa umeumiza akili ukasema hata ngoja nimpate bro hapa nizungumze naye. Kwa hiyo mimi ninavyoona kwamba yote ni mazuri kifupi, kwa hiyo haina shida. Mimi kwa hilo mimi nitakuunga mkono ba nitakuunga mkono sana, asilimia kubwa nitakuunga mkono. Kwa hiyo hilo jambo lishapita, haina shida basi kwa mama ah. au baba mm. Mimi sio najua tena faza ah, wewe nakubali eh? Najua sana faza ile eh. eh. tangu zamani sana ulikuwa ukiongea jambo eh bado wadogo, lakini hata ukiongea kitu e, basi wazee wanasikiliza. Ni kweli e, ameongea e. Basi haya, mi ngoja mi ngoja nikuache. Basi sawa, hakuna shida ndogo wangu. Karibu sana, asante. Haya, asante. Haya, inshallah kila la heri. <laughs> Hata Vipi kule ofisi kwako kule kaa ah, naona juzi nasikiliza ile yeah, kiti eh, ah, hata haina shida utarejesha eh, kitakaa tu hapa basi. Haya, ah, nashukuru sana mdogo wangu kaja na maneno mazuri, yani nashukuru.